ゆりこたいがです。皆さん、こんにちはイェイ今日はいろいろ話したいと思いますさあね、実はありすぎて、もうフリートークにしようかなって思ってますで、いろんなビッグニュースもあるから聞いてきて、Twitter の方とか Instagram の方はもう知ってると思いますが、実は素晴らしいことが出たんですよ。これ、ブブーレイヤーズライフレイヤーズライフなんか日本語全然違う。 レイヤーズライフ、レイヤーズライフというのコスプレ雑誌が出て、で、わかってるリちゅう。私が出たんですよ。わー、すごい。 <laughs> おー、この仕事聞いた時はほんとマジで泣きそうだった。で、えー、っと、ほんと素晴らしい雑誌ですよ。でも、発売始まりました。アマゾンで 買えることになって、ぜひ皆さんたくさん買ってください。で、ここの中に実は私のインタビューもありますよ。結構長、長い。 長いというかパーソナルのインタビューもあってということでリリと私服の方も写真がいっぱい大きくてありますのでぜひよかったら例えばイベントの時に持っていただいてサインとか全然 OK なのでぜひよかったらそれを買ってくださいもうこの女子が出たのはすごいすごいっていうか私はこの女子好きなぜという好きなのは本当コスプレが大好きもうコスプレが好きでも心から攻めて コスプレが好きの雑誌なのでいいいいですたたまに可愛いだからコスプレイヤーじゃなくて本当キャラクターに入りきるみたいな <laughs> コスプレイヤー本ですねうん、だと思います結構面白いなんかスタジオとかチュートリアルほんといろいろあると思いますので初めてコスプレはよくわからない人でもすごく助けるすげえ大ヘルプ の雑誌だと思ってます。ぜひお願いします。すげえ PR になってるけど、もうもうマジで嬉しいけど、買ってよ <laughs> 買ってくださいよこれだけじゃなくて、まあちょっとね、実はいろいろあった。たまに、まあ、よく気分変わりの女の子、蟹座、7月生まれの女の子なので、えー、簡単で言うと、セーラームーンのうさぎちゃんと一緒の性格。そう。だから結構、うん 悪いことがあったら、 <laughs> でも私のライフはもう終わりだみたい。すげえもうおとなましクで、ハッピーなこともこれだけですげえもう完全に、ぴょんぴょん、え、ねねね見た見た見た見た、え、これはすごいでしょってすげえテンションが上がる女の子です。髪が切ったので、あ、切った、切ってない。切ってない。ただ、新しい色にしたので、すっごく、ジュニが、もうポテンシャル、パンパンな、パワー、女の子のパワーが出たんですね。 やぱりちょっとアニメっぽくて紫とちょっとだけ黒が入ってます私はねあの外国人だからとか肌が白いから明るい色の方が似合うとか言われるんだけどやっぱりこれが好き大 <laughs> 色、色、カラーリングって大好きやっぱりアニメっぽくってやるのことが好きですで、こういうことで実はね、この前セーラームーンのレストラン初めてに行きましたうわ すごかったいやキラキラキラキラかわいいめっちゃ可愛くてもうほんとブラボーブラボーってな感じになってでちょっとだけ撮影 OK のとこを撮っててごめんねゃく夢のないの場所本当に 素晴らしかったり本当におすすめしたいなもうセラモンが大好きな人なのでもうそれを見た時にあとちょっといろんなものがねコスプレパフォーマンスをやる時に同じもの使ってたから すっごいなんかもう完全にコスプレイヤーな感じしてこの生地なのに今何が使ったあこんな感じあこの動きなるほどねうんうんうんあこの予言ナイスってすっげえ思っててもうずーっとなんか薬のことばっかり考えてうんうんなんかなるほどなるとはあ次をやるときにこれこれくらとか直せばいいなみたいな感じです なんかどうでもいいニュースのパーツ1が終わった。パーツ2が、パーツ2が痩せたということ。ちょっと、ウォッチ、ちょっと、ウォッチ、ちょっと、うーん、なんか、ちょ、ちょっと太ってたね。 <laughs> この夏が何回もイタリアとかリスボンとか、あの、ヨーロッパの外国イベントにゲストとしてで呼ばれてめっちゃ食べたんですよ。食べちゃって、喜んじゃ やばってでも私はそんなにあ太ってるってな感じしなかったし、まあ、顔がいつもちっちゃいなのでそんなに太ってるみたいなないですよでも確かに腕とかもうこうこうは全然違うこうこうこう今できるちょちょっとちょっとうっな感じができるけどいいねうわすごいまだ完璧なスタイルではない けど、ではないけど、まあまあまあまあ、前よりがいい感じなので、ちょっとパーフェクトスタイルが終わってる。多分、今年はね、やっぱりダメだった。あの、夏コミでお、お腹出してたんだけど、ダメだった、私、みたいな。あ、まだまだだなって思うんだけど、来年必ず行きます。来年、来年のものですよね。それは本当普通、軽くで運動と食事、あんまりカルボ、まあパスタとか ピザが大好きだったから、ほんと毎日ほとんど食べたんだけど、今ちょっと、1週間の中で1回とか2回だけ食べます。 <laughs> なんか特に動画があるときに食べます。で、それで、出せましたイエーイすげえ、筋肉が、いや、筋肉あんまりねえな。そこまで。それだけです。足だけが、ちょっとふ、太いっていうか、もともと私のスタイルもコカ・コーラみたいな。 な感じなので、ちょっとここ、ここ丸いで、ゲームに関しての全然どうでもいいのニュース、松さんに行きたいと思うんですけど、最近ゲームをやってるのは、やっぱりデッドバイデイ、デッドバイデイライト。あの、たまにここに始まったんだけど、ほんと、まあいいやね。怖い、やだね、オンラインでって思って、今、すげーもう毎日ぐらいやってる。 毎日ぐらいやってる。やばい。 <laughs> Twitch、Twitch で、えー、やってるので、ぜひよかったら。ちょっとまだスケジュールがほんとバラバラなので、毎日この時間がちょっと決められなくてすいません。でも、まあ、やるときに Twitter にお知らせしますので、ぜひフォローしてください。で、その時は、あの、ファンと遊ぶもことができるし、やっぱり好きになっちゃったんだなぁと思う。あと、 誰でも知らないどうでもいいニュースのパーツ4に行きたいと思います。もうすぐはクリスマスですよ。皆さん、予定がありますか私はありませんよ。そう、ここに涙をって感じ。ないよ <laughs> で、ということで、えー、クリスマス予定がない方は、実は私は24日、ギルガメというの友達のカフェに、ちょっとだけ、まあクリスマスパーティー的に をやりたいとね、まあ一人なので、よかったら遊びに来てください。で、クリスマスに関しては、みんな、な、な、な、何するの何するイタリアのクリスマスは家族というの意味なので、家族もいないし、彼氏もいないし、 つ、っていうか、すえきつ、なんか、ああ、ゲームしようかなって <laughs> 思って、でもせっかくだから友達とか、やっぱりファンと何ができたらいいなと思ってます。で、今年、実はね、いろんなことが起こ、起こったのは、私、誇りアレルギーになっちゃった。もともと持ってたんだけど、こんなに強いじゃなかったんですね。 今はやっぱりこの前風邪がひいてプラスホコリアレルギーで2週間ぐらいかかったんですよ治る前にだから前はね結構自分のベッドの上に身ぐるみがうわーってうわーっていっぱい置いてたんだけど今は無理ですね今はねすっげえあ すげえ寂しいベッドベッドこんなに置けば一人で寂しいくまモンぐらいがだけが置いてるとちょっと遠いところに置くんだけど聞かれたんだけど何が欲しい今年何が欲しいのがわかんない。73の質問の動画覚えてるこの動画の時はね、今何が一番欲しいって聞かれたと、猫。猫。猫。猫。モさんもお話し OK もらった。あー、猫ちゃ <laughs> 実はね、そうですね、実はね、野良猫が、あの、ちっちゃい子猫ちゃんが見つけたんなんですけど、まあ友達にやっつけて、でその友達を自分で飼うのことは決めたので、結局、私とは暮らしてないから、それだけはちょっと、ああ、悲しい。でもやっぱり見た時に、 すっげえ心があっぽわんってもともと私はねイタリアはね10匹ぐらい飼ってたんですよ <laughs> ええなあなんかイタリアの方がペットを飼うのがそんなに見つけた猫がまあ助けて拾って家族みたい になるんですねでだから今私なんかイタリアの方のペットが今お父さんがお世話になってるんだけどまあずっと家族ですねって思うから結構大事にしてる人かもしれないですあとコスメコスメっていうか私はここだけのものしかないんですけどめっちゃ喋ってるでしょもうつまんないでしょでも女の子と奥だから彼女になったら慣れてそれはねコスメっていうか私はそんなに大事にしたことない これか言っちゃダメかなそう実はねスキンケアとか私何みたいなのに <laughs> うーんやったことないなそう私何もやったことがないからもうもうそろそろね何か始めた方がいいかな <laughs> って思ってそれがそれだけで習ってるからそれだけはいいなって思うということで本当今日は何でもない このセーターのすげえ胸がでかそうに見えるんだけど、ほんとそれだけしかないの個人ニュースでした。で、えっ、ー、と、この動画に関しては、ちょっとコメントに返事多めにしたいと思いますので、気になるとか質問があったら、もっとそのとこでもいいんだけど、ぜひコメントしてくださいで、私のことが好きだったらぜひシェアしてください。キンク。はい、ということで、ゆりこたえがでした。じゃあまた次の動画を。またねチャオありがとう